कुछ दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू मैन्यू ब्लॉग दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं भी छत पे खड़ा हुआ हूँ तो दोस्तों आज बारिश का मौसम बना हुआ है तो हर तरफ बादल ही बादल हैं तो दोस्तों ये कश्मीर है यहाँ का ये आप देख सकते हैं बादल ही बादल हैं तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है तो ये आप देख सकते हैं हर तरफ गाड़ी कर रहे हैं यहाँ पर तो वो देख सकते हैं वहाँ से गुडा कट के जा रहे हैं यहाँ से दोस्तों अभी मैं यहाँ जुमा बाजार आया था और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं जुमा बाजार का व्यू वगैरह सारा है दोस्तों अभी यहाँ पे मैं चिप्स लेने आया हूँ तो ये कुछ व्यू है यहाँ का तो दोस्तों अभी यहाँ आके जूते लेने आए हुए हैं तो आपको दिखाते हैं शॉप का व्यू वगैरह कैसे जूते हैं यहाँ पे तो दोस्तों अभी यहाँ शॉप पे आ चुके हैं और ये शॉप का पीछे तो अभी यहाँ से किसी तरह लेने लगे हैं तो दोस्तों ये कुछ चूजे हैं यहाँ पे तो तो तो तो दोस्तों अभी चूजे मैंने ले लिए हैं और ये पैसे भी निकाले जा चुके हैं यहाँ पे चूजे ये बहुत सारे चूजे इनमें आते हैं यहाँ पे इनमें फोन वगैरह भी हैं तो चूजे नहीं आते हैं तो ये तीन डब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे पेमेंट हो रही है